Ох, ебать, по мне танк ебал, нихуя ну себе. Танк где-то работает. А он с высоты да, работает. Да, да. Все, тут горы понашмаляют. Да. Тогда ты, сука, новички ебать. Не, мы без техники не прорвемся, у нас техникой вообще непонятно где. Так, бля. Командир, там десятый не собирается летать? про него. Вот его надо въебать.